السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم بموقع جديد موقع فيتي بوكس فيتي بوكس توب موقعنا النهاردة هنعتبره موقعين في موقع واحد النهاردة موقعنا موقع استثمار وموقع مشاهدة اعلانات يعني ممكن ممكن تكسب منه بطريقة مجانية وممكن تكسب منه عن طريق الاستثمار وطبعا الربح الأسرع بيكون عن طريق الاستثمار في الموقع وعشان خاطر ما نطولش على حضراتكم يلا بنروح نسجل على الموقع عشان خاطر نقدر نشرح الموقع بطريقة عملية وعشان خاطر تبدأ شغل على الموقع فلازم الأول نسجل على الموقع والتسجيل على الموقع سهل جدا جدا كل اللي عليك ان انت تضغط على تسجيل الدخول مع بكتونامي او فوكونتاكي تسجيل الدخول مع فوكونتاكي اذن عبر في آه في كي تمام واللي ما عرفش موقع في كي زي ما قلنا موقع تواصل روسي زي الانستغرام او زي آه الفيسبوك او زي تويتر يعني نفس المواقع اللي بتاعت التواصل الاجتماعي لكن ديتي موقع روسي فانت طبعا لو رحت هنا على جوجل وكتبت في كي ضغطنا على انتر هيوجهني طبعا الصفحه الرئيسيه اهلا وسهلا بك في في كي ممكن تضغط عليها كده هوجهك لمتصفح في كي او للصفحه الرئيسيه بتاعه البي كي اهو زي ما انتم شايفين موقع تواصل اجتماعي زيه زي الفيسبوك ودي طبعا الصفحه الشخصيه بتاعتي على البي كي فانت لازم تسجل عبر البي كي يعني موقع البي كي طبعا يعني معروف جدا ولازم يكون معاك آه البي كي عشان خاطر تقدر تسجل على المواقع لان معظم المواقع بتطلب التسجيل عبر في كي هنرجع تاني كده لموقعنا هنا بيقول لك تسجيل الدخول مع فيكتونامي او فوكنتاكي او في كي زي ما قلنا هنضغط عليه كده فمجرد ما ضغطنا عليه كده بيفتح معانا الموقع بكل سهوله يعني مش بنكتب بريد الكتروني ولا اي حاجه كل علينا بنضغط آه، تسجيل الدخول عبر في كي ابو كنتاكي وبعد كده يفتح معانا الموقع على طول وزي ما انتم شايفين كده في قدامكم هنا عندنا الحاجات اللي قدامنا اللي ممكن نشتغل بيها على الموقع فاول حاجه عندنا التصفح واللافتات والمكافاه واللعبه وفوق حتى وينسحب والاحالات والاعدادات فالشغل كله على الموقع طبعا بيعتمد على التصفح ان انت ممكن تتصفح المواقع والحاجة التانية تعتمد على اللعبة اللي هي لعبة ممكن تشتري سيارات وتستثمر بيها فأول حاجة خلينا في التصفح هنضغط على كده على التصفح التصفح قدامنا زي ما انتم شايفين بيدوك على كل تصفح تقريبا كده واحد سنت من عملة الروبل بنضغط على التصفح كده بيفتح لنا بيفتح معانا موقع تاني بنتظر كده العداد لما يخلص بمجرد ما يخلص العداد بيديني صوره كده زي صوره الدراجه كده بيقول لي اضغط عليها فانا اختار طبعا صوره الدراجه وبعد كده باخد الارباح بتاعتي من التصفح على طول وبعد كده بفتح صفحه بقفل صفحه الاعلان وبرجع تاني كده الموقع كده انا شاهدت اول اعلان فممكن تشاهد طبعا كل الاعلانات اعلانات كثيره جدا في الموقع ممكن تشاهدها وتاخد منها ارباح عندنا طبعا الحاجه الثانيه المكافاه لو ضغطنا كده على المكافأة المكافأة تحت الموقع وطبعا المكافأة لو ضغطنا عليها كده بيديك طبعا لافتات بتضغط على اللافتة كده وبعد كده بتاخد آه، الارباح بتاعتك او تاخد المكافأة بتاعتك اليومية وعندنا هنا الحاجة التالتة هي اللعبة ضغطنا كده على اللعبة اللعبة زي ما شفنا كده قدامنا سيارات السيارات بتستأجرها طبعا بتعمل ايداع بمبلغ اللي عايز تأجر بيه السيارة فهنا مثلا سيارة هيونداي آه، بتاخد سنة طبعا تأجرها سنة طبعا بتدفع عشرة روبل وبتاخد ربح تلاتين روبل آه، طبعا بتاخد 25 يوم هو كاتبها هنا شهر بس هي 25 يوم الاستئجار بتاع السيارة يعني خلال 25 يوم بينتهي طبعا الإيجار بتاعة السيارة وبتكسب 30 روبل لو عملت إيداع ب 10 روبل وهنا طبعا عندنا مجموعة من السيارات ممكن تشوف كل سعر سيارة لو عايز تشتريها تشتريها وطبعا بيبان هنا قدامك إذا كان 30 يوم طبعا بس هنا 30 يوم مش شهر هو كاتب لك هنا شهر بس هي بتكون بالأيام هنا 30 يوم آه، بتدفع 100 روبل وبتكسب 360 آه، خلال ال 30 يوم هنا معاك لحد ما توصل للطياره او المطار هنا طبعا بيبقى بيبقى هنا الربح 150 يعني انت لو دي بس الطائره تقريبا سعرها 5000 روبل بتكسب من وراها 45000 روبل تمام ممكن تختار طبعا اللي يناسبك فاحنا طبعا هنختار يعني اقل حاجه عشان خاطر نشوف الموقع اذا كان صادق او لا فباذن الله هيكون صادق فحنجرب نعمل ايداع في الموقع ونأجر سياره سياره الهيونداي طبعا بس أحب بس احب انوه على حضراتكم قبل ما تستثمر في الموقع طبعا حيكون الاستثمار بتاعك على مسؤوليتك الشخصيه علشان خاطر زي ما قلنا مواقع الاستثمار يعني هي مش مضمونة جدا فممكن الموقع يقفل في أي لحظة لكن احنا خلينا في المضمون فنستثمر بأقل حاجة ونجرب الأول وبعد كده نشوف إذا كان الموقع صادق ممكن نزود الإيداع طبعا أو الاستثمار بتاعنا وطبعا ممكن برضه نكسب بالطريقة المجانية عن طريق التصفح آه، للمواقع لو عايز تكسب او تشتغل بالطريقه المجانيه حنروح بقى نعمل ايداع على الموقع هنضغط على فوق حتى بعد هنا بيقول لي ادخل المبلغ طبعا المبلغ اللي هنستاجر بيه هنخليها مثلا 10 روبل بعد كده هنضغط على دافع هنخليها الدافع هنا مثلا في اكتر من طريقه في الكرات الحره وفي الدافع فاحنا خلينا على الدافع اللي هو بير طبعا هنضغط على فوق حتى هيوجهني طبعا لصفحه آه، البير وبعد كده هختار الباير روبل بعد كده هضغط على confirm هنا بيقول لي ال 10 روبل طبعا هضغط على to pay the bill وبعد كده هنزل تحت اضغط يتاكد وكده طبعا رصيد الاعلان كده وصل لي كده انا عندي 10 آه، روبل على رصيد الاعلان هروح بقى على اللعبه واروح استاجر آه، السياره طبعا اللي هي ب 10 روبل هنزل كده تحت خالص وهختار طبعا اختار السياره هختار طبعا الهيونداي اللي هي اول واحده وبعد كده هضغط على تاجير وكده انا استاجرت السياره بتاعتي اللي هي ب 10 آه، روبل سياره الهيونداي لو جينا هنا ضغطنا كده لو جينا كده نزلنا تحت خالص هنلاقي كده السياره بتاعتي اشتغل التعدين بتاعها اهو كده شغال ومجرد ما اكمل آه السحب لو اقل حاجه واحد روبل ممكن اسحب من واحد روبل طبعا آه مفيش حد ادنى المبلغ يعني بس مجرد ما اكمل واحد روبل حقدر اسحب ارباحي حضغط على جمع الدخل وبعد كده اسحب ارباحي على طول لو ضغطنا كده هنا على ينسحب انا الرصيد بتاعي طبعا آه لسه طبعا 18 يعني تقريبا كده 1 سنت اللي انا مشفتش غير اعلان واحد اول حاجه قبل ما قبل ما نيجي نسحب هنضغط على تثبيت المحفظه هنا بس بيقول لك الحد الادنى للسحب هو 10 روبل مش مش 1 روبل اسف فطلع الحد الادنى للسحب هو 10 روبل لازم يكون عندك 10 روبل عشان خاطر تقدر آه تسحب من الموقع فاول حاجه هنروح نعمل تثبيت للمحفظه كده هنضغط على تثبيت المحفظه هنروح كده على الاعدادات وبعد كده نعمل تثبيت للمحفظه نحط رقم المحفظه بعد كده نضغط على يحفظ كده انا حفظت المحفظه بتاعتي عشان خاطر لو جيت اسحب يسحب معايا على طول كده فهنا بيقول لي اختار طبعا هختار البير مفيش غيره كده بعد كده اكتب المبلغ اللي عايز اسحبه اللي هو هيكون اقل حاجه 10 روبل بعد كده هنضغط على ينسحب وهسحب على طول من الموقع ونرجع كده للصفحه الرئيسيه بتاعه الموقع كده هنضغط على التصفح زي ما قلنا هنا عندنا ممكن نكسب من التصفح وممكن نكسب عن طريق اللعبة أو الاستثمار في اللعبة في الموقع طبعا ده موقع ده كان موقعنا النهارده موقع فيتي بوكس توب يا رب الموقع يكون يعجب حضراتكم يا ريت ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته